всем привет, с вами как всегда Маша. Вот вы смотрите на название видео и наверняка думаете о том, как подарить мне мозг. Но это не шутки. В своем телеграм-канале я писала свои сомнения по поводу того, смогу ли я накопить этот миллион шиллингов Юрвика. Кстати, в Телеграме и в ВК я веду свой блог намного активнее, чем на Ютубе. Ссылки в описании видео. Продолжаем. Это было сложно. По-настоящему я пошла зарабатывать их только в последнюю неделю. Но гонки я не все ездила. Другим же тоже нужны награды за гонки. Археология это понятно. В последнюю неделю я ее копала каждый день. Ну, а еще мне пришлось уже начинать зарабатывать шиллинги с ежедневных заданий и убора конюшен. Чемпионаты я почти не бегала, ибо это невыгодно. Шиллингов приносят не так много и нужно ждать определенного времени. А еще до апреля я додумывалась без видео тратить шиллинги. Плакать или смеяться. В итоге накопила я этот миллион шиллингов Юрвика, тратила я его не один день, так как я не успела накопить к концу фестиваля, а одежду оттуда я хотела купить. Смотрим, как много шиллингов я оставлю на фестивале. right again Shimmering scales on your back Shedding your skin in the core of the earth Quietly vibrating tones Better. is all that remains too sharp for the fragile small heart, keeping our dragon alive. Потом я подумала, хм, может быть я великий математик и у меня уже есть миллион. Пойду потрачу остальные шиллинги. Но настоящая я понимала, что у меня его еще нет. Просто хотелось еще порадоваться за свой труд. Мда, Как и ожидалось, вышел не миллион. Хорошо. Потом я снова трудилась, и все-таки настал тот момент, когда я могу закончить съемку этого видео. Смотрите до конца. Там выйдет миллион шиллингов Юрвика. Без обмана. sound of drums and bass guitar. And I feel А на этом все. С вами была Маша, которая реально устала. Если вам понравилось это видео, то не забудь поставить под ним лайк и подписаться на мой канал. Я очень старалась, буду очень-очень рада. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Люблю вас! Stop.